हिंदुस्तान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूँ मुकेश तिवारी और इस वक्त हम खड़े हैं प्रयागराज कुंभ में स्वच्छ गंगा को लेकर जो नमामि गंगे अभियान चल रहा है उसकी एक बड़ी प्रदर्शनी में इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया है कि गंगा को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठाया जा रहा है और क्या क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है मैं अपने साथी कैमरा पर्सन मोहित देवकर से कहूंगा कि वो आप प्रदर्शनी की दृश्य दिखाए Ah. आंसू की धारा कैसे मेरे को संतान हो माना है तुझे माए धर्म धर्म और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून के रिसर्च स्कॉलर रायल खान जी जो कि गंगा की सफाई अभियान गंगा को लेकर कैसे पर्यावरण सुरक्षित रहे उस पर रिसर्च कर रहे हैं वो हमें जानकारी देंगे एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ हम लोग का जो काम चल रहा है biodiversity conservation and Ganga rejuvenation ये एक प्रोजेक्ट है जो नमामि गंगे ने हम लोगों को दिया है उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का प्लान कर रहे हैं तो उस चीज़ में हम लोग के पांच कंपोनेंट है तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा पहला कंपोनेंट हमारा है गंगा की एक्वा को कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर जो हम लोग का डब्ल्यू में लैब बेस काम होता है दूसरा कंपोनेंट है आपका लैंडिंग रिस्टोरेशन ऑफ गंगा रेप तो उसमें हम लोग की जो टीम है वो गोमुख से लेकर गंगा सागर तक सर्वे करती है और उसमें जो भी बायोडाइवर्सिटी है लाइक डॉल्फिन हो गया वाटर्स हो गए और टर्टल की तेरह स्पीशीज़ हैं ठीक है तो उनको हम मॉनिटरिंग करते हैं देखते हैं कि उनका नंबर कहाँ पर रिच है और कहाँ पर कम है फिर आते हैं हम capacity building of forest department उसमें हम लोग के साथ कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी जुड़े हुए हैं उनके साथ हम लोग कॉन्फ्रेंसेज वर्कशॉप करते हैं और उनको जो नॉलेज हम लोग दे सकते हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड वो देते हैं उसके बाद बात करते हैं establishment of rescue and rehabilitation centre हम लोग के जो है वो दो सेंटर है एक तो हम लोग का वाराणसी में सारनाथ में है रेस्क्यू सेंटर जिसमें हम लोग को जो इंजर्ड टर्टल्स हमें मिलते हैं वो हम लोग अपने टर्टल सेंटर पर लेके आते हैं और उनको ट्रीटमेंट दे के और उसके बाद में फाइनली हम लोग गंगा रिवर में रिलीज कर देते हैं तो बात करते हैं फिफ्थ कंपोनेंट की जो फिफ्थ कंपोनेंट है हमारा कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन कैसे करके हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके कंजर्वेशन कर सकते हैं क्योंकि कम्युनिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अगर वो लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए हम लोगों ने गंगा प्रहरी बनाए जो गंगा प्रहरी है वो पांचवें स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं लाइक वो अवेयरनेस का काम हो या क्लिनलीनेस का काम हो या प्लांटेशन का काम हो वो सेल्फ मोटिवेटेड कैडर्स हैं उन्हें उन्हें नाम दिया है गंगा प्रहरी सेवियर ऑफ गंगा ठीक है गार्जियंस ऑफ गंगा उसके बाद हम सिक्स कंपोनेंट की बात करते हैं नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर जो हम लोगों ने एक वाराणसी में हम लोग का बजरा है एक बोर्ड तो उसमें हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन एक्सीबिशन टाइप का लगाया है उसमें लोग आते हैं देखते हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं ठीक है उसके बाद वाराणसी में हमने जलज की भी पहल की है एक जलज है ठीक है इसमें जो प्रोडक्ट है वो गंगा प्रहरी ही प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बाद उन प्रोडक्ट को हम लोग सेल भी करते हैं क्योंकि जो लोकल वॉलेंटियर्स हैं उनको अल्टरनेटिव लाइवलीहुड देने के लिए हम लोगों ने ये जलज की पहल की है उसके बाद हम लोग का लाइवलीहुड सेंटर भी चल रहा है जैसे लाइक महिलाओं के लिए हम लोगों ने सिलाई सेंटर ठीक है कुछ लड्डू बनाने का बहुत से ऐसे अल्टरनेटिव काम उनको दिए हैं और जो गंगा प्रहरी हमारे काम कर रहे हैं वो भी ये सारी चीज़ें पार्टिसिपेशन हो रहा है लगातार शुक्रिया ठीक